seluruh amal wajib dan sunat tergantung tidak ada tempat nak letak jika dia tidak semayang kerana apa? kerana semayang ni tiang agama Rasulullah SAW berkata atau bersabda Umududdin As-Salah Hadis sahih Segala tiang-tiang agama adalah sembahyang Nah, rumah miskin, PPRT rumah kaya kondominium mewah 8 juta semua ada tiang rumah lembu pun ada tiang <laughs> ha, tak pergi betul tak nak buat rebah ayah ada tiang mesti ada tiang 4 macam nah mana boleh kita nak letak tingkap iaitulah haji nak letak dinding iaitu puasa nak letak lantai iaitu zakat padahal tiang tak ada tak boleh nah ha. Ayah Haji kata esok pukul 8 tukang datang rumah saya. Nak diri rumah, nak naik rumah. Faham? Semua kayu-kayu semua ada dah. Esok pukul 8 tukang pun mari. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ah macam dijanjikan kami semua tukang-tukang 18 orang tukang mari pukul 8 ni. Jadi nak diri dah ni rumah Haji ni. Mana tiang ni? Ha, kalau ada tukang tanya tiang dulu. Takkan tanya pintu. Betul tak? ha, kami nak diri dah ni jawab Tuan Haji begini saya nak buat kelainan sempena Malaysia baru <clears throat> yang ini kami tak mahu buat tiang lagi kita nak tukang buat tingkap dinding semua siap dengan sing dengan bilik air dengan atap last kali cocok tiang ke bawah nampak jadi tiang belum buat lagi nak buat yang lain dulu betul tak tukang pun tanya balik Haji Haji ada minum ketung tak nampak nah, ada pula nak letak tingkap dinding dan sebagainya tiang tak ada tak boleh maka begitulah tergantung puasa orang yang tidak semayang kerana semayang ialah umur dudin tiang agama dan semayang yang akan ditanya first dalam kubur awaluma yuhasabu alil abdu fil qabri as-salah awal-awal amalan yang ditanya di dalam kubur kepada seorang hamba ialah solat ialah semayang Fa'in solohat, solohasa, iru amali. Jika elok semayangnya, baru dikira elok amalan yang lain. Wa'in pasada. Jika semayang tak ada atau semayangnya rosak, maka pasada sa iru amali. Au kamakala punah rana habis segala amalan yang lain. Deh. Ha. Jadi janganlah kita termasuk dalam hak golongan plek ni. Deh. Ha. Puasa saja macam nak mati, semayang dok. Yang dahsyat lagi, puasa pun tak semayang pun tak dah <laughs> nampak ha, tapi ada yang paling pelik puasa pun tidak semayang pun tidak raya dah soalan seterusnya